sebenarnya air itu merupakan satu isu yang sangat penting dalam abad ini. Uh, semua negara boleh dikatakan ada isu-isu air yang tertentu, yang spesifik. Uh, bukan semuanya tak cukup air, tapi ada setengahnya air itu tercemar, ada setengahnya air itu beresid dan macam-macam ada penyakit. Okay, so. Uh, isu air bukan sahaja mempengaruhi negara kering negara mengalami uh, iklim gurun tetapi sebenarnya iklim lembap seperti Malaysia pun mengalami isu air yang sangat teruk. Ha? Sedang saya cakap ramai orang di Selangor dan KL itu catuan air. Ha? Dua hari ada air, satu hari tak ada air. Kita tak tahulah betapa susahnya sehingga kita rasai benda itu. Ha? So saya pernah cadangkan kepada uh, Naib Chancellor supaya kita adakan satu hari tanpa air. Dan uh, itulah barulah pelajar sedar tentang uh, kepentingan air. Kita potong air untuk satu hari uh, di USM. Uh, jadi untuk uh, uh, memberitahu uh, pelajar tentang betapa susahnya sekiranya kita tidak ada air. Uh, kalau tak tak setuju, mungkin uh, hari esok sebaik sahaja anda bangun, uh, anda tengok jam tangan, berapa lama kira berapa berapa lama anda boleh tahan uh, sebelum anda terpaksa guna air uh, lepas bangun menggosok gigi tanpa air uh, jangan guna coca cola untuk gosok <laughs> coca cola itu air juga uh, lepas pergi tandas jangan jangan flush uh, jangan mandi macam-macam jangan tengok berapa lama saya rasa you tak boleh tahan 10 minit pun uh. 10 minit awak sudah surrender. Okey, uh, dalam kuliah ini sebenarnya kuliah itu uh, panjang, sebenarnya merangkumi dua kuliah tapi saya akan cepatkan untuk mampatkan dia supaya kita boleh habiskan dia dalam satu jam. Okey, uh, kita akan meneliti tentang asal usul air, uh, kitaran hidrologi bukan saja di atmosfera tetapi juga apabila sampai ke permukaan bumi apakah isu-isu yang terlibat apakah istilah-istilah yang kita perlu tahu imbangan air, uh, air bawah tanah dan akhir sekali dalam kuliah 23 itu kita lihat isu-isu manusia iaitu penggunaan air, ah, isu-isu uh, utama air di seluruh dunia dan bagaimana kita perlu menguruskan uh, ah, bekalan air itu secara lestari. Planet bumi hanya merupakan salah satu planet biru saja. Planet lain tak ada biru. Cuma ni semua planet lain itu merah, kelabu, orange, kuning, semua itu tidak ada air. Hanya saja bumi saja yang biru yang ada air. Jadi yang ada air itu ada hidupan. Yang lain tak biru, tak ada air, tak ada hidupan. Okey? Dan baru-baru ini uh, ada juga uh, saintis uh, mengesan bahawa di di Mare itu ada di bawah di bawah permukaan mari ada ais. Bila ada ais, ha? ada longgokan ais, ada air lah kan. So, bila ada air, ada apa? Mungkin ada hidupan. Jadi, antara semua planet-planet dalam sistem surya, mari mempunyai kemungkinan besar sekali ada hidupan. Sebab dia ada air. Yang lain, tak ada air. Ha? Jadi, jadi, boleh kata ha? Ti, uh, kemungkinan sangat tipislah untuk ada hidupan. Hidupan bukan semaksudnya manusia. Hidupan tu macam uh, ah, bakteria, kuman, kulat, alga uh, ah, ataupun uh, apa virus dan sebagainya. Okey, uh, kita tahu seringkali diberitahu bahawa air itu ialah satu sumber yang mengalir. Sumber di dalam dunia itu kita kelaskan kepada dua jenis. Satu jenis ialah sumber mengalir, satu ialah sumber tabung. Sumber mengalir itu ialah sumber yang boleh diperbaharui. Masuk kita gunakan lepas tu dia boleh diperbarui. Macam air. Kita guna air tu kita tuang, kita buang, lepas tu masuk mengalir dalam laut, mengalir dalam sungai, dalam laut. Lepas tu dia akan tersejat balik ke atas, kemudian turun hujan lagi kan. Jadi dia mengita. Jadi dia tidak boleh habis. Secara teori memang tidak boleh habis. Sebab dia mengita. Ha? Itu sumber mengalir. Tapi sumber lain macam tabung tu, pokok kita potong, tebang, habislah dia. Ha? Atau mineral macam galian, Ha, dulu uh, Malaysia merupakan negara yang kaya sekali dalam biji timah. Sekarang kita sudah ambil keluar semua biji timah, habis dah. Itu sumber tabung. Ha? So, ramai orang menganggap air, sumber air adalah sumber mengalir. Sebab itu telah menjalankan air. Sebab dia dalam persepsi dia, Uh, kita tak perlu prihatin tentang air sebab guna lepas buang dia akan tersejak, tersejak semula kemudian hujan turun kita kutip hujan kita pakai air kan ha tu kan tapi sebenarnya uh, hal itu bukan uh, sesenang begitu. Sebab apa? Sebab ramai uh, orang tak tahu tentang uh, pencemaran air, uh, bahawa air itu bila tersejak atas tidak kemungkinan turun di situ, mungkin pergi tempat lain. Jadi walaupun secara jumlah air itu adalah kekal, tetapi dia tidak tertabur secara sekata. So di Malaysia itu masalah dia ialah banyak tempat banyak air, setengah tempat tak kurang air. So kita ada negeri yang kaya dengan air macam Sarawak, macam Selangor. Uh, Selangor bukan, Selangor adalah uh, miskin sebab sekarang sebab ramai penduduk. Dulu okey. Uh, Sarawak, Sabah, Pahang, Perak semua itu adalah kaya dalam air. Uh, apakah negeri yang miskin dalam air selain Selangor? Penang memang miskin sebab uh, pulau kecil tidak banyak tadahan. Uh, Kedah, Kedah is okay, sederhana. Ah, Melaka, Negeri Sembilan, semua negeri yang kecil. Ha? Yang kecil, yang tidak banyak ada hutan atau tanahan yang ada miskin lah dalam air. Tak ada sungai besar. Sebab kita banyak bergantung kepada sungai untuk dapat sumber air. Okay? Kelantan itu uh, sederhana. Okay? Jadi kita harus uh, prihatin tentang uh, perkara itu. Uh, dan jangan sekali-sekali pun harap bahawa air itu kita boleh guna sewenang-wenangnya dan tak ada masalah dia akan beri kita kemudian akan turun kembali okey air itu uh, mengita di sumosfera. sfera ha? walaupun air itu turun dari atmosfera sebagai hujan sebagai kepasan sebagai salji sebagai hujan air batu dan macam-macam tetapi uh, sampai ke litosfera dia mengalir sebagai sungai masuk ke dalam tanah sebagai air bawah tanah dalam aquifer uh, keluar dari mata air uh, macam-macam kemudian mengalir masuk dalam laut dalam hidrosfera dan ada juga air yang tertakung ataupun uh, apa ni uh, terkunci uh, dalam ais kita tak tak boleh gunakan uh, walaupun secara teori kita boleh mendidih air ais tu jadi air lah tapi itu sangat susah macam mana nak pindah ais yang besar iceberg itu dari Antartika ke kawasan yang diperlukan. Ha? Ah, memang bila kita tarik atau pinta dia, dia sampai kat katulisa sudah dia sudah cair. Jadi ah, kalau air itu terperangkap dalam bentuk ais, sememangnya sangat susah untuk digunakan. Ha? So air unsur air itu berada dalam semua sfera. Ha? Dalam biosfera pun ada, dalam hidrosfera banyak sekali, dalam uh, litosfera, ha, air bawah tanah, dalam atmosfera. So, empat sfera dan kriosfera. Kriosfera ialah tempat-tempat ada ais. Semua itu ada uh, unsur air dan unsur air itu bergerak saja di antara semua sfera itu. Uh, dan uh, gambar raja itu membayangkan uh, bagaimana air itu berkitar uh, dari satu bentuk ke bentuk lain. Bermula apabila matahari memanaskan permukaan laut dan juga permukaan hutan sejatan berlaku dan juga perpuluhan berlaku. Kedua-dua ini kita panggil sejak puluhan, kemudian naik ke atas, kemudian menjadi sejuk, menjadi awan, kemudian uh, dalam proses sublimasi dan penjawaban, uh, kemudian turun balik sebagai kerpasan dan dilari di atas permukaan sebagai sungai, kemudian masuk balik ke laut uh, untuk memenuhi satu kitaran. Okay. Dan uh, itu ialah angka-angka yang berkaitan dengan kitaran hidrologi sebenarnya ini untuk global ha, kita lihat ha, uh, angka-angka banyak sekali itu uh, kita lihat sejatan dan uh, 86% sejatan itu dari laut okay? sedangkan 14% itu di daratan saja tetapi uh, dia akan mengalir balik ha, dalam uh, satu pusingan dari segi uh, Tadi itu peratusan, sekarang kita lihat mungkin lebih jelas dalam bentuk uh, volume atau isi padu. Setiap tahun uh, kita lihat uh, dari daratan ke atmosfera, air naik ke atas tu dari sejak peluhan uh, um, uh, 488 km kub air. Satu kilometer kub Satu kilometer? Satu kilometer? Satu kilometer? itu satu kub air. So, 488 kilometer kub air dari daratan itu tersejat ke atas. Ha? Kemudian bu, begitu juga dia turun balik dari atmosfera juga sama juga untuk balance ha? keseimbangan. Setiap tahun benda ini berlaku lah. Okay? So inilah cara dia bagaimana kita dapat air tawar melalui kitaran hidrologi. Kalau tidak ada kitaran itu atau kitaran itu terjejas, kita tidak dapat ha? air tawar yang mencukupi. Itu re, kitaran hidrologi yang, yang dapat dalam website USGS, uh, ah, United States Geological Survey. Sebenarnya saya yang terjemahkan ini uh, untuk uh, orang Amerika dan kita lihat uh, kitaran itu bukan setakat berlaku dalam atmosfera tetapi bila masuk ke litosfera dia juga ada kitaran tertentu di bawah tanah. Okay? Sebab itu kita ada infiltrasi, perkulasi dan air larian permukaan dan saya akan bincang tiap-tiap satu uh, secara mendalam sedikit. Sejak peluhan kita semua tahulah ialah sejatan apabila uh, ah, sinaran matahari yang panas itu memanaskan air, permukaan air, molekul air itu akan bergerak. Bila bergerak itu dia akan uh, menyentuh satu sama lain dan yang molekul yang berlaku di atas permukaan ada setengah akan melompat ke atas dan angin akan meniupkan. Uh, ha, dia naik ke atas sebagai sejatan. So, perubahan dari cecair ke wap, uh, cecair ke wap itu ialah sejatan ha? dan dari tumbuhan, dari haiwan, dari manusia apabila kita uh, panas atau bersukan, uh, bergerak okay? uh, untuk menyejukkan bandar, perpuluhan akan berlaku keluar daripada badan badan haiwan, badan manusia dan juga dari tumbuhan ha? perpuluhan itu berlaku air itu tersejat keluar dari uh, permukaan dan ada banyak faktor mempengaruhi sejatan. Ah, satu ialah kelembapan udara. Kalau kelembapan itu udara itu sangat rendah, jadi sejatan lebih. Bila kelembapan itu sudah tepu 100%, dia akan berhenti. Sebab apa? Sebab sebab udara sudah penuh dengan lembapan. Tak boleh masuk lagi. Walaupun panas lagi sinaran, tak boleh masuk. Sebab sudah penuh. Kalau ada tambah lagi, setengah mesti keluar sebagai kepesan. Macam bas lah. Bas sudah penuh tak boleh naik lagi. Kalau nak naik tu naik atas ataupun setengah orang kena turun dulu baru kita boleh naik. Tu sama. Ha, prinsip yang sama. Bila udara sudah tepu ha, dengan kelembapan udara 100% maka sejatan akan berhenti. Okay? Uh, konsentrasi bahan cemar cecair dalam udara juga sangat penting sebab uh, proses uh, yang memel- menggalakkan sejatan itu ialah jika konsentrasi uh, dalam bahan pencemaran itu sudah banyak, dia akan mengambil tempat uh, uh, lembapan. So kalau udara bersih, lebih banyak lembapan boleh masuk ke dalam udara berbanding dengan udara yang kotor. Okey, uh, kadar aliran udara dan bahan-bahan lain juga sangat penting mempengaruhi uh, sejatan. Tapi pokoknya yang sangat penting ialah mesti ada satu sumber yang besar uh, memanaskan dia. Iaitu sumber itu ialah sinaran matahari. Okey dalam keadaan semula jadi. Okay. Ya. Suhu juga sangat penting. Ha? Suhu tinggi juga menggalakkan sejatan, tapi suhu rendah tidak. Uh, dan juga daya antara molekul. Molekul-molekul itu uh, bergantung kepada kepekatan air. Kalau air laut ber berbanding dengan air tawar itu, air laut itu mempunyai ikatan yang lebih kuat, jadi memerlukan uh, ah, sinaran yang lebih untuk melepaskan uh, molekul ke atas berbanding dengan sumber air tawar. Kemudian kita beralih ke pemeluapan. Pemeluapan pula ialah satu proses di mana uh, gas berubah menjadi cecair. Terbalik uh, ha, berbanding dengan sejatan. Bagaimana ini berlaku? Kita boleh bandingkan bila kita minum ais, ha? kita suka minum teh ais limau ke ataupun uh, jus orange ke apa tu ais Then uh, bila kita ada ais dalam gelas itu, mula-mula di, di luar gelas itu ada ais sudah terbentuk ah bintik-bintik kecil itu titisan itu ialah pemeluapan. Okey. Air itu bukan datang dari dalam tapi di, dari luar. Sebab gelas itu sejuk, maka lem, kelembapan di, di sekitar atmosfera itu bila lekat kepada tepi ais itu dia akan uh, menjadi uap itu akan jadi cecair. So, dia akan terbentuk di tepi ha? dan lama-lama dia akan membesar. Itu ialah pemeluapan. Perubahan dari wap ke cecair. Berbanding dengan kerpasan, kerpasan merupakan satu lagi tahap yang lebih tinggi berbanding dengan pemeluapan. Pemeluapan perlu berlaku dulu sebelum adanya kerpasan. Kita balik kepada tadi yang saya huraikan yang gelas ini. Mula-mula kita lihat ada banyak titisan-titisan uh, yang kecil akan berlaku di tepi ais, uh, di tepi gelas ini kan. Tapi lama-lama titisan itu membesar. Ah, titisan satu, dua, tiga itu dia sentuh satu sama lain, dia gabung. Bila gabung, besar lah. Lama-lama, sudah sangat besar, graviti akan tarik dia turun kan? Dia akan mengalir turun, dah, mengalir turun. Yang mengalir turun itu ialah kepasan. Sebelum dia turun, itu ialah pemeluapan. Ha, itu perbezaan dia. Okay? Bila Titisan-titisan air dalam awan itu sudah jadi besar. Dalam awan itu ada banyak pergerakan bertembung di antara satu sama lain. Salah satu cara pembentukan ialah pertembungan. Bila cantum-cantum-cantum jadi sangat besar, berat graviti tarik, dia akan turun keluar daripada dasar awan dan itu ialah kerpasan. Baik dia keluar sebagai air, hujan air atau dalam bentuk salji ataupun dalam bentuk air batu. Yang keluar itu ialah kerpasan. Dan kita tahu banyak jenis kepasan ha, dalam dunia. Selain daripada air, ada uh, hujan air batu, ada sleet, ada salji. Ha. Sleet itu ialah uh, ice pellet ataupun uh, hujan ais, uh, hujan ais, tetapi ais itu dalam bentuk macam uh, kata apa itu pasir, pasir yang besar dan itu amat berbahaya sebab dia sangat keras dan bila berlaku slip itu slip itu tertabur di atas jalan raya bila kita jalan kita terpijak kita boleh jatuh sebab sangat licin ah, bukan saja untuk manusia tapi ah, sangat berbahaya juga untuk kereta bila dia berlaku di atas ah, jalan raya kalau kita ambil corner itu boleh licin kereta pun boleh apa ni masuk dalam longkang sebab itu uh, masa slip itu berlaku ada warning diberikan oleh ha, uh, radio dan TV sebab itu kita kena berhenti ataupun uh, memandu secara perlahan tapi nasib baik kita tidak ada slip dah. Okey, apabila hujan itu sudah sampai ke permukaan, dia kena masuk ke dalam tanah itu sebagai infiltrasi. Now, infiltrasi ialah pergerakan hujan itu masuk ke dalam tanah di bahagian atas saja okay, di bahagian atas. Okay. Uh, infiltrasi lihat bahagian atas saja. Jadi ya, bawah itu dia sudah jadi perkolasi. Okay. So infiltrasi ialah uh, berlaku dari permukaan tanah sehingga zon akar saja. Selepas zon akar itu masuk lebih dalam lagi, dia sudah menjadi perkolasi. Perkolasi itu ialah infiltrasi mendalam, lebih dalam. Itu dia. Perkolasi ialah infiltrasi yang mendalam, masuk air masuk dalam zon-zon tanah yang mendalam. Okey, uh, di bawah daripada akar uh, zon akar dan kadang-kadang masuk ke dalam batu, batu-batu yang telap air macam batu kapur dan sebagainya. Okey, satu lagi uh, sebelum air masuk ke dalam uh, dia akan mengalir di atas kita panggil ini sebagai air larian permukaan. Inilah istilah yang menghasilkan banjir. Okay. Kenapa bandar itu mempunyai kekerapan banjir lebih tinggi berbanding dengan desa atau berbanding dengan hutan? Sebab bandar itu telap, tidak telap air, lepas tu air laran permukaan itu sangat tinggi. Ha? Katakan berbanding dengan bandar dengan hutan, bandar itu 100 mm hujan turun, sini pun 100 mm hujan turun, tapi sana bandar itu dia tidak telap air, 90% daripada air itu mengalir di atas permukaan. Hanya 10% masuk ke dalam sebab tak terlap air macam simen ini. Sana 90% masuk ke dalam, 10% layar, air laren Jadi tak banjir lah sana. Sini banjir mudah dengan senang saja. Sebab ketelapan air itu di bandar tidak telap air. So kita boleh lihat nah, berbagai benda ini air air laren permukaan bukan saja setakat menghasilkan banjir tetapi juga mencemarkan air. Ha, mencemarkan. Sebab di bandar itu kita lihat lah dia mengalir di atas permukaan, mengalir di atas uh, jalan raya, di kawasan-kawasan perindustrian dan kilang-kilang itu uh, membuang dia punya sisa ke dalam sungai. Semua itu akan menyebabkan air larian itu adalah kotor. Sangat kotor. Sehingga setengah negara itu tak cukup air, terpaksa guna air sungai itu. Uh, sungai itu, uh, air sungai kena dirawat dengan cara teknologi yang sangat tinggi. Macam reverse osmosis. Uh. Itu ialah uh, ah, kadar ketelapan uh, uh, air larian jalan berturap 95% air lari di atas jalan hanya 5% masuk ke dalam bandar 90% berbanding dengan hutan uh, hutan darah itu hanya 20% uh, ha, air itu mengalir di atas yang lain telap ke bawah Okey, itu bahagian satu daripada kuliah 22 ha, sekarang kita lihat ha, bagaimana manusia mengurus air. Ha. Pengurusan air itu sangat penting. Kebanyakan masalah atau isu sumber di seluruh dunia bukan sebenarnya disebabkan oleh uh, fizikal ataupun semula jadi. Ha? Seringkali kita dengar dalam berita ataupun kita baca dalam sukabah, bila ada bencana air, bencana iklim, ada setengah menteri kata, oh itu takdir Tuhan. Tuhan itu disebabkan oleh iklim. Ah, bencana itu berlaku sebab banjir, itu monsun. Ah, hujan lebih, kita boleh buat apa? Ya. Tetapi sebenarnya ha, krisis air sekarang berlaku sebab apa? Kemarau. Kemarau besar di Selangor. Ah, menyebabkan ah, catuan air, menyebabkan krisis air. Sedangkan kita punya hujan ah, 2000 hingga 3000 mm. Kenapa Saudi Arabia hujan cuma 200 mm tak ada tak ada krisis. Tak ada krisis pun. Singapura sikit saja air dia tak ada krisis pun. Ha? Singapura sebenarnya negara yang paling miskin dari segi air di seluruh Asia Tenggara. Bahkan mungkin di seluruh dunia pun. Sebab dia tak ada sungai besar, dia tidak ada tadahan. Dia banyak menggunakan air dari laut. Ha? Dan juga import air dari Malaysia. Tak ada masalah air. Tapi di Malaysia kita banyak air, banyak hujan ada juga krisis, ada juga catuan. So apa sebabnya? Adakah kita boleh kata sebab itu 100% disebabkan oleh semula jadi uh, iklim itu berubah, kemarau besar berlaku? Ha, sebenarnya kita tak boleh. Mungkinlah kemarau itu bertanggungjawab separuh daripada krisis itu. Mungkin 50% disebabkan oleh kemarau. Lagi 50% disebabkan oleh pengurusan yang tidak cekap. Ha, pengurusan ha? pengurusan kita tidak cekap, banyak masalah yang saya akan sentuh. Ha? Okay? So, lihat ha, banyak isu-isu berkaitan dengan pengurusan ataupun manusia. Banyak isu alam sekitar di dunia, termasuk iklim, ha? disebabkan oleh manusia. Sekarang global warming pun manusia. Ha? Bukan semula jadi. Disebabkan oleh gas rumah hijau yang telah dimasukkan oleh manusia. Okay, walaupun bumi digelar sebagai planet air atau planet biru, jumlah air tawar sedia ada hanya sedikit saja sebab 97.22% adalah air laut yang masin. Ha, hanya 2.8% daripada air di seluruh dunia adalah air tawar. Tetapi bukan semua daripada 2.8% itu boleh gunakan sebab kebanyakan itu ada dalam bentuk ais, ada setengah dalam bentuk tanah, air tanah. Okay? Ha. Uh, orang itu muda, okay? mengkaji tentang empangan. Okey, itu empangan apa? Air hitam go. Ha. Masa dia air penuh. Tapi sekarang sudah jatuh sampai separuh saja. Kebanyakan empangan di Malaysia hanya separuh saja. Okey. Uh, ah, kita tak boleh salahkan bumi, salahkan kemarau, salahkan perubahan iklim ha, untuk krisis air. Sebab apa? Sebab semasa bumi dibentuk 4.6 bilion tahun dahulu, jumlah air yang sedia ada berbanding dengan sekarang is the same. Dia tidak berubah. Tak ada air lepas ke angkasa. Tak ada. Dia terus kekal di situ. Masa itu begitu banyak air, itulah begitu banyak air. Tetapi semasa manusia mula bergerak di atas permukaan, populasi sangat kurang. Tapi sekarang meletup dah kan. Bukan saja populasi meletup, industri meletup, uh, pertanian meletup, semua jenis uh, pembangunan meletup dan apa-apa yang kita gunakan perlukan air. Ha? Uh, bukan saja kita minum air ha, dalam botol, botol yang mengandung air itu perlukan air untuk menghasilkan. Komputer perlukan air menghasilkan. Ha? Bangunan perlukan air. Kereta pun perlukan air. Baju yang kita pakai pun perlukan air untuk menghasilkan dia. Okay? Semua peralatan kita gunakan oleh manusia memerlukan air untuk menghasilkan dia. Termasuk makanan kita. Kalau tak ada air, habis semua gitu. Ha? Tak ada hidupan, tak ada apa-apa pun. Industri akan terjejas, semua akan uh, jatuh. Okay? Jadi, kita tidak boleh ha, uh, salahkan ha, uh, perubahan iklim. Kalau kita fikir satu lagi tahap lebih tinggi, air yang mengita itu sebenarnya mungkin pada hari kita minum, uh, ah, ah, siukwa minum air itu mungkin pernah me, uh, ah, mengita melalui tubuh-tubuh uh, orang-orang ini. Ha? Uh, sebab masa dulu orang minum air itu dia keluarkan, lepas itu masuk dalam sungai, kemudian balik lagi, mungkin pada hari ini kita minum yang sudah melalui tubuh dia. Betul tidak? secara teori lah kita tak tahu pun ha okey ha mungkin air yang kita minum hari ini pernah melalui tubuh uh, datuk nenek kita ha so sebenarnya dia kita semula ha okey so kita jangan terperanjat ha dengan ya. so air dalam tiga fasa kitaran hidrologi saya sudah bincangkan okey dan uh, kita perlu prihatin ha dan inilah gambar aja yang kita perlu-perlu prihatin. Lihat, daripada semua air yang kita ada, 97% adalah air laut yang tak boleh kita gunakan. Secara teori boleh gunakan tapi sangat mahal. Kalau kita nak buat penyah garaman, di desalination macam Singapura, harga air lebih 10 kali ganda berbanding dengan air sekarang. Ha? Adakah kita sanggup ha, bayar macam tu? Ha? Dan teknologi dia sangat tinggi. Okay? Daripada 2.78% air tawar eh, uh, 77% terperangkap dalam ais kita hanya dapat sikit gunakan dan ground water itu yang yang merah juga kita jarang-jarang gunakan sebab dalam dalam tanah sangat dalam hanya ini saja ha, yang kita boleh gunakan ha, uh, sedikit so sebenarnya kita lihat surface water yang kita boleh gunakan kalau dalam sungai itu uh, hanya sedikit saja sebenarnya kurang daripada kurang dari 1%. Ha? Sebenarnya kurang dari 1% daripada air dunia kita boleh gunakan. Jadi uh, walaupun planet biru bukan semua boleh minum. Ha? Dan pada hari ini kita lihat ha? banyak masalah di dunia berkaitan dengan air. 1.4 bilion penduduk hidup tanpa air minum bersih. Bermasuk sekarang ada lebih kurang 7 bilion, ha? lebih kurang ha, satu daripada enam orang tak ada air minum uh, yang bersih. Dia ada air minum, dia kena ambil dari longkang, ambil dari sungai. Uh, sangat menderita. Ha? Uh. 2.3 bilion penduduk kurang sanitasi moden. Semua orang itu buat apa? Uh, uh, <laughs> berak, ha, berak sana. Secara terbuka. Hmm. Sebab tak ada tandas. Ah. Ini kerana kita hidup di Malaysia begitu bagus sehingga kampung-kampung pedalaman pun ada tandas. Dalam taman negara pun ada tandas, no problem. Ha, hutan-hutan pun ada tandas. Ini bandar-bandar tak ada tandas. Ha. Di Nigeria, Afrika, ada tandas terbang. Apa tandas terbang? Enggak ah, macam kapal terbang enggak ah, tanda bukan. Tandas terbang itu dia bergerak, dia berak masuk dalam plastik bag, dia buang dia buang dari rumah pangsa terbanglah tu ha sebab itu flying toilet ha 7 juta penduduk di dunia mati setiap tahun akibat penyakit di bawah air macam kolera ciri-biri macam tu ha sebab air tak tak bersih minum air tak bersih bahaya ha? kan tidak dirawat setengah sungai di dunia uh, tercemar secara serius 50% daripada sungai di dunia tercemar Ha? Malaysia sama juga. Mungkin Malaysia lebih. Lebih daripada sungai itu tercemar. Sungai Pinang. You berani minum. Tak boleh. Jangan cakap minum. Nak masuk pun you tak berani masuk. Ha? Okay? So, ada banyak sungai kita tercemar. Dan juga kecemaran, ah, pencemaran, pencemaran uh, dan juga uh, kemarau menyebabkan banyak uh, kekurangan air. Kekurangan air itu pertanian terjejas. Pertanian terjejas tak cukup makanan. Tak cukup makanan, kebuluran berlaku. Ah, okay. So menjelang 2050, 2.5 bilion akan menghadapi kekurangan air. Oh, masalah yang teruk sekali. Ha? Tak payah pergi jauh. Sekarang pun sudah ha? masalah. Tengok, setiap tahun kita lihat banyak tempat tak cukup air. Ha? Yang dalam uh, peta dunia itu kita bayangkan hanya yang biru sahaja selamat daripada kekurangan air. Nasib baik Malaysia terjatuh dalam biru. Itu pun kalau <laughs> kita jatuh dalam biru, ada masalah air juga. Ha? Apalagi ya, negara lain yang kuning, merah, semua itu adalah tempat-tempat yang sangat kering, tak cukup air. Itu garis tekanan ialah garis 1,700 kubik meter setahun. Setiap orang mesti ada 1,700 kubik meter setiap tahun dalam sebuah negara. Itu era garis dia. Malaysia mempunyai 20,000. Ha? 20,000 itu sepatutnya no problem lah, betul kan? Setiap orang itu kau tahu. setiap orang di Malaysia mempunyai 20,000 kubik meter air setahun secara teori untuk digunakan tapi bukan semua boleh gunakan nah sebab separuh sudah terjemah mah kan tapi banyak negara kita lihat lah Tunisia, Egypt, Oman semua jatuh di bawah garis tekanan betapa bertuanya negara kita yang mempunyai air yang begitu banyak sehingga kita boleh jual air kita ke Singapura okay? tetapi malangnya kita ada juga masalah air sebenarnya negara Malaysia adalah negara kita adalah negara yang kaya dalam air Oke, okay, kita lihat nah, secara umum itu banyak air digunakan dalam rumah. Sebenarnya banyak air kita membazirkan. Kita tak minum banyak air yang kita gunakan itu. Sekali lihat, ha? minum itu cuma tak sampai 5% atau 1% saja untuk minum dan makan. Yang lain semua digunakan untuk mandi. 75% mandi. Ki kitchen, masa-masa kitchen itu cuci sini, cuci sana. Ha, 18% itu laundry, cuci baju 7%. Bathroom itu termasuklah tandas flush-flush. Setiap kali pergi flush. Nah. So saya pun sudah arahkan anak-anak saya dalam rumah uh, kencing dua kali baru flush sekali. Kali pertama tutup saja. Ataupun dua pergi bersama. <laughs> dua anak saya satu orang pergi, dua mesti pergi. Dan flush sekali. Jimat. Ha? Boleh kah? kita punya tandas sendiri mah. Ha? Apa salahnya? Kalau tandas umum mungkin kotor lah kita tak tahu orang itu ada penyakit atau tidak kan? Itu, ha. Tapi kita sudah buat satu survey, perempuan biasanya lah secara umum menggunakan lebih banyak air semasa flush. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam tandas awam, sebelum dia buat benda dia, ataupun dia sudah flush dulu. Betul tak? Ha, sebab kotor mah. Ha, sebelum dia kencing dia flush sekali, lepas kencing flush sekali, kemudian tinggal eh kotor lagi. Orang lepas tu masuk kotor flush sekali. Tiga kali. Laki bagus sekali tak payah flush tu ha, Syafiq. Kita kita tak gunakan itu toilet bowl, kita gunakan urinal lah, urinal ha. Urinal itu tak payah flush ha, dia flush sendiri. Nanti saya akan tunjuk yang USM punya ha, kan. Okey, tengok. Permintaan air semakin naik tau, semakin naik. Ha? Tapi jumlah air adalah sama. Macam mana boleh tahan? Tak boleh tahan, tak betul kan? Sebab jumlah air di dunia adalah kekal. Tapi permintaan manusia semakin meningkat. Sebab populasi meningkat, industri meningkat, semua meningkat. So, sampai satu hari nanti ya, memang sudah tak cukup air. Sudah mesti punya. Dulu katakan sekarang, ya, you punya keluarga dua orang saja. Sekarang sudah 20 orang. Macam mana? You punya gaji mesti tambah 20 kali ganda. Kalau tidak, macam mana? Ha? Kalau masih bergantung kepada gaji dulu punya, memang tak boleh tak lestari, tak boleh hidup. So 20 orang kena cari ha, kena buat kerja juga. Tak boleh bergantung pada datuk saja seorang. 20 <laughs> orang itu cari kerja juga. Ha. Tapi ha, itulah masalah dia. Jumlah air kekal tapi tambahan penduduk begitu banyak. So itulah secara pokok ada 10 saya sudah uh, rumuskan, ada 10 masalah yang besar yang dihadapi oleh dunia, ha, uh, 10 isu air lah. Satu, kita uh, persepsi kita salah tentang sumber mengalir ni. Sebenarnya walaupun dia mengita, bukan semua itu boleh gunakan. Separuh sudah dicercemah. Kuantiti samalah. Kuantiti mungkin boleh dapat tapi kualiti tak bagus. Kalau kualiti tak bagus, tak ada guna. Dan banyak kita memusnahkan tanah tinggi. Ha? Baru pergi-pergi Cameron Highlands, saya lah, tengok betapa banyak Cameron Highlands itu tadahan air. Sudah ha? begitu banyak tanah terbuka, tercemar. Hutan itu telah dipotong, telah ditebang pencemaran air sangat teruk, ha? undang-undang ha? sangat lemah untuk mengawal peng, uh, ah, pembasiran dan juga pen, uh, pencemaran. Orang juga uh, ah, NRW itu air tidak berhasil itu kebocoran. Kebocoran tinggi sekali di Malaysia. Uh, nanti saya akan huraikan. Pembasiran, pembasiran teruk sekali, terutama sekali di, Malaysia, uh, di banyak tempat di Malaysia. Termasuk USM. Okay? Ya? Nanti saya akan beritahu kenapa USM begitu bazir tentang air itu. Penswastaan tidak berkesan, macam di Selangor tak berkesan. Harga yang rendah, rendah sekali. Ha? Kalau harga rendah, tak ada orang akan peduli. Ha, macam-macam, uh, ha? perubahan iklim juga. Okey. Kepercayaan kepada sumber mengalir itu adalah salah sebab kita sudah beritahu jumlah air yang ada untuk kita gunakan di dunia hanya sangat 1% saja. Okey, sebenarnya. Tadahan telah dimusnahkan. Tengok banyak tadahan. El Nino telah berlaku perubahan iklim. Ha? Menyebabkan kemarau besar. Ha? Itu kebakaran. kebakaran ha? Sudah hilang tempatnya orang asli. Ha? Pembocoran sangat tinggi. Dan pembasiran air sangat tinggi. Pembasiran. Ha? Kalau kita tidak memperbaiki tab ini titis titis titis ah. Okey. Tengok berapa banyak. Ha? kalau satu minit itu mungkin 40 minit itu 500 ml eh, satu botol ah, ha? separuh botol ha? Kalau dia keluar itu macam saja dalam 45 minit kita sudah kira sebenarnya boleh dapat satu botol kecil 500 ml. Okey, kemudian satu jam ha? berapa berapa kita kira-kira satu tahun tu boleh dapat 5,760 liter. Bermasuk satu liter macam besar tu, siukuan tolong angkat naik itu botol, itu satu liter. Ah, ha. So, 5,760 botol macam ini Sudah sudah hilang. Walaupun titis-titis-titis macam itu saja. Tapi banyak kali kita tidak prihatin, kita tidak memperbaiki. So, sebenarnya kalau kita tidak ah, menjaga kebocoran, ah, ah, banyak boleh hilang Pembasiran dalam rumah ketika kita lihat ah, di Malaysia kita menggunakan 212 liter seorang sehari. Itu agak tinggi sebab apa? Sebab Singapura hanya gunakan 150, orang di uh, India 100, orang Afrika 50. Uh, eh, saya rumah saya 140, saya sudah kira. Adakah anda tahu berapa anda gunakan? Itu bil air saya sebagai, sebagai bukti ya. Okay. Apakah jumlah pengguna air anda? Berarti? Tak tahu pun, tak tahu. Syafiq tak tahu. Tak tahu. Ada siapa yang tahu dalam bilik dewan dewan kuliah ini bahawa banyak air digunakan? Tak tahu langsung. Sebab itu tak prihatin lah, betul kan? Kalau kita prihatin, sepatutnya kita tahu. Ha? Berapa kita gunakan perbelanjaan kita satu bulan? Kita tahulah kan? Ha, sebab kita setiap bulan kita dapat beasiswa begitu banyak, kita kira-kira bajet kita, kita sudah tahu. Ini air itu tak tahu. Elektrik guna berapa, tak tahu. Ha. Handphone bill tak tahu, tahu lah. Handphone bill pun tak tahu. Wah, macam mana guna banyak lah macam tu. Ha. Jadi tidak prihatin membasir air. Ha, sekarang kita beralih ke USM. USM salah, salah satu pengguna air yang terbesar di Pulau Pinang. Bukan tempat pertama, tapi mungkin tempat ketiga. Kalau kita bandingkan semua pengguna di seluruh Pulau Pinang, Pulau Pin uh, USM menduduki tempat ketiga besar sekali dari jumlah air yang digunakan. Satu hotel yang besar dia uh, atau factory saya tahu, mungkin factory lebih lebih lebih banyak air. Kenapa kita? Ha? USM setiap orang guna 329. Lebih tinggi daripada seluruh Malaysia. Malaysia 212 saja kan. USM lagi tinggi. Kenapa di USM banyak air dibasirkan? Banyak air digunakan? Sebab tak ada orang bayar. Hanya naib chancellor bayar saja. Betul kan? Ha? You bayar kah? Tak bayar? Saya tak bayar? Ha? Yusri tak bayar? Ha? ha? Orang yang yang bersihkan tandas tak bayar? Pekerja tak bayar? You know? Uh, apalagi yang pengunjung Ha, pelawat tak bayar. Hanya nak chancellor lah bayar saja. Sebab itu bila kita tak bayar itu kita tidak prihatin. Ha, saya pun sudah cadangkan setiap pelajar, setiap staff kena di charge ha, satu bulan sepuluh ringgit. <laughs> Tapi nak chancellor lah, cakap tak boleh lah. Saya kalau buat begini orang akan mengamuk. <laughs> itu kan. Ha, saya pun kita pun sudah cadangkan ha, kena charge guna elektrik, guna air, uh, parking kereta semua tu kena charge. Sebab bila saya berada belajar ha, sebagai pelajar di di UK, semua ini kena charge tau. Pensyarah kalau mau bawa kereta masuk dalam dalam kampus kena charge. Ha? Air pun charge, elektrik pun charge. Sebab elektrik itu tidak charge, banyak ramai pensyarah tak pernah tutup aircon dia 24 jam. Sebab itu bukan dia punya, dia tak bayar. Ha, security kena pergi check. Saya tahu ada orang yang yang buat benda begini. So USM itu tidak lestari dari segi penggunaan air sebab orang tak bayar. Lihatlah itu ya saya buat pandangan. Standard lah sebenarnya standard untuk untuk uh, institusi uh, pendidikan ialah 144 liter. Itu orang sudah buat kajian. USM ha 329 seorang. 2.28 kali lebih tinggi daripada standard. Jadi kita tidak lestari. Kita ha? Apakah yang menyebabkan pembahasan begitu banyak? Ha, itulah antara sebab-sebabnya. Satu disebab hardware. Peralatan kita semua peralatan lama, bukan peralatan teknologi yang tinggi. Semua alat-alat yang kita ada dalam tandas, semua mempasi air. Setiap kali flush, 9 liter. Wah, padahal di Singapura, di negara maju, flush 3 liter saja. Buat apa kita mau guna 9 <laughs> liter padahal 3 liter pun sudah cukup. Ha, kita sebab apa? Sebab kita pakai peralatan yang lama. Kita punya tandas lama punya. Ha? Dan ini ialah paling tinggi sekali membasuhkan air. Ha? Urina lelaki. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan kepada timer. Dia ada satu timer, setiap 10 minit flush. flush. Dalam dalam apa ni uh, musim cuti, tiga bulan kita cuti kan. Dia juga keluar air. Tak ada orang tutup. Tak ada orang guna masa cuti. tiga bulan cuti, tandas itu flush, flush, tak berhenti flush. Ha. Sebab kita tak boleh tutup dia. Kita sebenarnya kena buang semua urina itu, gantikan dengan yang press punya. Bila sudah ha? ada kan you uh, ah, yang tak tahu mungkin dia orang tahu ha yang sudah guna kita press ha dia press press dia flash sekali ha guna itu saja jangan pakai itu timer timer itu ha? langsung tak ada guna Okey, tarif air sangat rendah. Saya hanya bayar RM5 untuk 2 bulan. Satu bulan RM2.50. Tak cukup untuk nasi lemak semua sehari pagi ni saya makan. Tak cukup. Saya masuk dalam ini ha, nasi kanda sekurang-kurang RM10, RM15. Ha. Pelajar sangat kaya sedangkan itu Zubaida pun boleh buka kedai sini. Zubaida kah siapa? Ha, Zubaida. Ha. Sangat mahal tau. Sekali pergi dua puluh ringgit. apa ada pelajar yang kaya. Sebab kenapa tarif air begitu rendah? Sebab kerajaan memberi subsidi sebenarnya. Kerajaan subsidize. Ha? Sepatutnya harga ha, patut dinaikkan sehingga lebih kurang seratus ringgit. Sekarang kalau saya lima ringgit saja, you minta saya jimat air, saya tak mau jimat. Sebab jimat pun lima puluh sen saja kan? Tapi orang tidak ingat bahawa penjimatan air bukan setakat untuk jimat duit. Jimat air itu untuk untuk ha, apa ni? Untuk memastikan tidak ada catuan air, tidak menjejaskan bekalan air. Ha, jimat air untuk alam sekitar, untuk masa depan. Ha, untuk apa ni? Ha, mengekalkan sumber air yang mencukupi. Ha, yang tidak tidak stres ha, kepada air itu. Apakah bil air anda? Besok saya akan tanya. Bukan besok, minggu depan malam ini pergi siasat. Tanya telefon, Papa eh, how much? Dan kira. Dalam bil itu ada jumlah air digunakan. Katakan dalam dua bulan itu, satu bulan, ah, uh, 20 liter, 20 ribu liter. Lepas itu bahagi dengan jumlah ah, uh, 30 hari. Lepas itu bahagi dengan berapa orang. You akan dapat berapa dalam rumah you seorang sehari. You punya rumah tak bayar kah? Uh, guna apa? Guna telaga. Ha? Free ya? Free ya? Itulah membasir. Free! Sebab aduh kampung lagi tinggi lah sebab itu. Ha. tak guna juga ha. tapi kena bayar lah tak, tak, kalau tak bayar itu memang tidak prihatin ha okay. so tengok di Malaysia Malaysia antara paling rendah India sahaja negara yang lebih rendah dari Malaysia yang lain semua lebih tinggi kalau nak pergi Filipina lagi mahal lagi mahal ha, jangan tengok perempuan saja kan ha saya tayangkan ni sebab menunjukkan bahawa bila kita tukar tukar kita punya makanan boleh jimat air jimat air bukan setakat jimat air saja tengoklah makan carrot ah ha, 125 ha, 1 pound carrot 125 liter saja banding dengan daging lembu. Wah, 20 ribu wah, untuk 1 pound. 1 pound dah berat dia 1 pound daging lembu 20 ribu liter untuk menghasilkan satu. Kenapa kenapa begitu banyak? Sebab lembu kicis kena minum minum minum makan makan makan ah, kira semua itu air dia banyak. Tapi carrot itu senang saja. Anggur makanlah ha sayur. Ha? Makan sayur ha. Tengok ha? kita punya makanan. Saya tayangkan gambar itu untuk menunjukkan bahawa pembasiran air bukan setakat minum air saja tapi sebenarnya makanan kita pun juga membasirkan. Betapa banyak makanan ha? dibasirkan. Sarapan saja 600 liter seorang seorang. Okay? Dalam makan besar Christmas ha? Ah, orang Amerika 182 ribu liter untuk satu malam makan saja. Sebab dia banyak makanan dihidangkan. Ya, pencemaran air. Tengok banyak pencemar. Ha? So kesimpulannya, air merupakan satu isu yang sangat penting ha, dalam abad kita yang kita perlu prihatin. Saya haraplah mungkin pada masa depan ha, pengurusan air menjadi lebih cekap ha, dan anda tidak menghadapi catuan air. Seperti mana orang Selangor sekarang sudah menghadapi. Perubahan iklim akan memberi kesan yang yang teruk ha, kepada uh, air dan kita harus mengambil tindakan untuk merancang untuk menangani masalah itu. Okay. Manusia perlu berubah sikap uh, untuk menggunakan air secara hemat. Uh, Mesej daripada VC Naib Chancellor ialah semua orang di USM kena guna air secara hemat. Dia tak ada kata jangan guna air. Tak boleh lah kan. Guna secara hemat. Ha? Bila kita masuk dalam tandas, kita tengok ada orang tak tutup dengan baik, kita kena ambil tindakan, tutup dia. Jangan buat tak tahu saja. Kan? Sebab kita nampak, Tuhan pun nampak, kita nampak. Kita kena tukar. Ha. <laughs> Walaupun tak ada orang lain nampak. Ha? Okay? Okay? Semua orang ha? takut Tuhan. Jadi, ya. Manusia perlu pandang air tawar sebagai satu isu yang sangat penting. Sebab itu di USM pun kita sudah mula buat ha, menggunakan air hujan uh, menukar pipe lah di PBIK semua pipe tukar kepada uh, automatic kita tekan saja air keluar tak payah tutup pun dia dia tutup secara sendiri ha? so ada banyak masalah uh, syarikat syarikat kena kerjasama dengan orang awam dengan kerajaan ha? <laughs> untuk uh, Pengurusan air itu bukan setakat kerajaan saja, bukan setakat uh, swasta saja kah? Ha? Kita juga sebagai konsumer, konsumer juga sangat penting. Ha? Kalau konsumer itu tidak kerjasama, dia akan menjejaskan pembaziran. Ha? So, cara menjimat air, uh, ini sangat penting. Ha? Lagi, uh, kita ada lima minit lagi, saya akan cepat. Mandi itu, semasa mandi, kita tak perlu buka secara kuat. Kita buka setengah-tengah saja pressure dia masa kita shampoo kita tutup. Ada tutup tak? Tak tutup kan? Ada, tutup. Uh, ah, kena tutup. Sebab kalau tutup itu membazirkan shampoo juga ha, dengan sabun. Dan uh, mandi dua kali cukup lah, pagi dengan malam. Tapi tengah-tengah hari balik ke, ke desa itu mandi lagi. Tak payah. <laughs> Okey? Sebab nanti keluar lagi lah. Kan? Gosok gigi guna satu cawan saja. Atau tak ada cawan tutup tab. Basuh muka guna towel. Jangan buka tap buat itu macam. Ha? <laughs> Banyak air pergi tempat lain. Bukan di tempat muka. Gaya rambut. Potong rambut pendek. Rambut panjang guna banyak shampoo. Guna banyak air. Tuhan, ha? <laughs> Tapi itu gaya lah tempat muka. <laughs> Tandas, ha? Okay. Tukar kepada Dewey, Dewey Flush. So, satu button. Ada dua kan? Setengah hotel. Tapi USM tu uh, belum ada lagi. Ta tapi PPIK sudah ada. Ha? Cuci kereta guna baudi saja, jangan guna itu uh, hose, ha? pipe guna pipe itu membazir banyak. Kita kena kita semula air simpan air hujan, kurang keluar rumah, kuah, kurangkan mandi, cuci baju dan lain-lain. Betul kan? Setiap kali kita keluar balik, baju kena tukar kan? Kena basuh baju, ha. kena mandi lagi. Ha. Ha. Duduk dalam desa itu baca saja. Okay. Siram tumbuhan guna itu bekas. Ha? Jangan guna hose. Ha, banyaklah. Guna mop, memasak. Kurangkan makanan goreng. Ha? Lebih kukus makanan segar, pakaian, macam-macam semua tengok ada banyak. Dua, tolong ba balik baca. baca. Saya tak mau anda guna buat, buat semua. Saya pun sendiri tak buat semua. Kalau ada 20, you buat 5 sampai 10 sudah okey. Kalau tak boleh buat 10, buat 5 pun sudah okey. Ha? tapi sekurang-kurang kena buat. Okay? Akhir sekali ya, di rumah kena tukar semua peralatan lama punya tradisi yang membasih air tukar kepada bersih punya ya. Okay? Yang yang jimat air. Tengok itu ah. Ha? Yang ni. Di atas tandas dia <laughs> dia ada ada basin cuci. Lepas cuci tangan, air itu mengalir dalam tandas flush. Air itu sudah guna dua kali. Itu saya jumpa di Jepun saja. Lain tempat tak ada. Ha? Orang Jepun pandai. Ya. Adakah sungai itu kita yang mau? Hmm. Inilah yang kita mau kan. Okey. Semasa so, depan nak bukan saja di atas tangan kerajaan ataupun pihak swasta tapi tangan anda sendiri. Ah, kita kena ah, membuat sesuatu untuk menyelamatkan nah, haiwan ini. <laughs> itu saja yang kita buat Penang National Park ah, dalam tahun 98. Dia sudah jadi macik lah ini no. Tak kahwin lah saya ingat. Okey? Itu taman negara kita pergi ya, kan? Hmm. Sebenarnya taman negara itu ialah tadahan air. Jadi seorang mesra alam, so, ramai orang daripada kelas ini saya sanggut ha, sudah ha, menjadi sukarela, sukarelawan ha, dalam ah, hari air sedunia. Ya, termasuklah pelajar-pelajar dari uh, tempat lain ha, di USM dan uh, pencara anda digelar sebagai Malaysia Waterman. Anda mungkin boleh jadi Malaysia Water Girl atau Water Boy. Ha, boleh ha? Okey. Bukan saya cakap ini. <laughs> Okey, setakat ini saja ha, untuk pagi ini.